Hallo allemaal, ik ben Natasha. Ehm, sorry voor mijn gezicht trouwens, ik heb wat last van puisten. <laughs> ik zou eigenlijk echt dringend eh, minder chocolade <laughs> moeten eten. Ik ga daaraan werken. <laughs> Ehm, ik wil jullie even vandaag eh, vertellen dat ik eigenlijk eh, heel erg veel geluk heb. Want ik verdiep mij, zoals jullie wel weten, heel erg in het spirituele. Maar ik hoor van veel andere mensen die zich in het spirituele verdiepen, dat zij ehm, heel erg veel last ook krijgen van eh, de, de donkere, duistere kant. Zoals bijvoorbeeld eh, slaapverlamming. Dat, eh, ze, dat is dus dat je wakker wordt en je kan, je kan je niet meer bewegen. En rondom je begin je echt enge figuren te zien. In de duisternis dat binnenstroomt. Um, sommigen zien ook eh, aliens, de, de, de Greys eh, zien zij. Of in elk geval, het is in elk geval heel eng, vertellen zij. En ook ehm, andere eh, zaken, dat je bijvoorbeeld slecht, bezoek krijgt van slechte wezens die zeggen van ja, je moet stoppen met het goede te delen naar andere mensen toe. Die proberen het licht tegen te houden. Um, ik heb dit nog nooit meegemaakt, ondanks dat ik me wel heel erg eh, verdiep in het spirituele en zo. En ook wel mijn, eh, mijn kennis en mijn wijsheid deel aan jullie. Dus ik heb eigenlijk heel erg veel geluk dat ik dit nog nooit heb meegemaakt. Dus te hopen dat het ook niet komt. Misschien word ik wel heel erg goed beschermd en komt het daardoor dat eh, mijn, mijn gidsen en mijn, mijn engelen het, het niet willen toelaten. Dat zij sterker zijn. Um, ja, ik hoop in elk geval dat het nooit, op, nooit gaat, op mijn pad gaat komen. Maar eh, ik ben wel heel erg benieuwd naar jullie eh, ervaringen en verhalen. Als jullie iets eh, engs hebben meegemaakt met de duistere zijde, de duistere kant, met slechte aliens of met andere slechte krachten, <laughs> dan mogen jullie dat altijd delen aan mij. Um, ja, ik hoor daar echt super veel verhalen van, van andere spirituele mensen. Dat ze ook wel met het duistere te maken hebben gekregen. Dan is het heel vreemd dat ik daar, ik, dat ik nog geen ervaring in heb. Ik geloof in wel. Want ik, eh, er zijn zoveel verschillende uh, zoveel bronnen die hetzelfde vertellen. Dus dan moet er echt wel iets aan waar zijn natuurlijk. Ehm, het slechte wat ik vooral merk is in de, in de muziekwereld bekende popsterren zoals bijvoorbeeld eh, Katy Perry, Cardi B en eh, Rihanna en eh, Taylor Swift en zo. Ehm, ik volg vooral die laatste nieuwe video's. En ik merk als ik naar die video's kijk dat, daar een heel, dat ik er een slecht gevoel over krijg. Het is precies of dat zij, zij zelf niet meer zijn. Dat zij volledig onder controle worden gehouden. En een, een, een, een, zelf zijn verloren. En voor mij is dat het bewijs dat het, dat het ook echt bestaat. Ik bedoel, er hangt echt, echt geen goed gevoel aan die, deze nieuwe video's. Ik heb het al de laatste jaren, lijkt het zelfs nog erger en sterker te worden. En ik heb daar echt geen goed gevoel bij. ik ben benieuwd naar wat jullie hiervan vinden, van deze, van dit, van deze mening dat ik heb. <laughs> Dus ik wil het graag delen. Laat zeker jullie ervaringen en jullie meningen weten als jullie dit willen. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond en heel veel liefs van mij.